Noi mama acolo nu-i dusă de bunăvoie, adică că-i place ei. E dusă tot pentru ca să facă bine nouă. De când eu să mică, e plecat psihotare. Mai mult, decât mă stărui, mai mult timp să le petrec cu dânsul împreună. Zicem, noi să undeva, adică merg cu noi, acasă, să nu rămâie Împreună ne ducem la scaldat, împreună ne ducem la un concert, la orice împreună, la un frigărui chiar, unde nu este tot împreună. Și vesel. Nu avem o oră stabilă când ne trezim. Când și cum, câteodată putem să ne trezim la 7, câteodată putem să ne trezim la 11, când și cum. Noi, adică nu este o oră că gata, ne-am trezit. La școală, da, la școală este, ne trezim mereu când e la școală sau când ești ceva de lucru, spre exemplu, facem ă, pe iarnă conservatori sau ceva, da, nu mai scol dimineața. De așa că dormim cât avem timp. În primul și în primul rând trebuie să înveți ele. Cum zice un copil, e și modelăm noi, că cum e modelat din plăsilină. Așa, ce aici pui în trânsul și crește și că cum și îngrădim, zic. Dacă să o roșie acolo în căsăriveți, cum o să sapine, așa o să iasă. Fix așa și omul.